niestety nie. Oj, no to przykro. Co dalej? Dobrze, dziękuję. za you. the same time. Państwo i bardzo dobrze rozmawiali się za przyczyną Piotra Frączewskiego i Anny Trzepiecińskiej, którzy w tym utworze śpiewali. Teraz jednak towarzyszy mu e, z orkiestrą. 50 państw świata wspólnie pracują, by zapobiec nuklearnemu terroryzmowi. To między innymi poprzez walkę z przemytem materiału. Son olarak Ürdün'e yaptığım ziyarette de dost kardeş Ürdün'ün Türkiye ile birlikte bundan sonra gerçekleşeceği atılımları özellikle Atabek relacjach są najważniejsze. Czyli pan Super, super. Chyba nie sprzedam jej, bo to y, bardzo dobra grupa, a trudno dostać. Muzyka to znaczy od zawsze. Od 11 roku życia czułem wtedy bakcyla muzycznego od Deep Purple i tak cały czas. How can you